अपने संगीत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन टी प्रेस कीजिए लेटेस्ट सॉन्ग सबसे पहले सुनने के लिए what you did. जो मैंने कमिटमेंट कर दी कर दी कर दी तो फिर मैं अपना ऐसे में तो हम इसके बाप होते हैं नाम है प्रीतम प्रीतम प्रीतम प्रीतम